Hola, soy Tabata de Identifico Narcisista. El capítulo de hoy es un tema un poco onírico, extraño, pero muy, muy, muy real y muy cierto en lo que se refiere a estos contactos del tercer tipo con estos narcisistas. El tema de hoy son los sueños, los sueños que tenemos cuando, cuando nos topamos con un narcisista. Es muy curioso ver cómo, así como nuestro cuerpo somatiza el encuentro con un narcisista, si no recuerdan este detalle, se los pongo aquí en la I para que lo chequen, de cómo nuestro cuerpo se empieza a enfermar y empieza como a hacer su propia protesta cuando estamos ante todo este maltrato narcisista. También los sueños empiezan a cambiar cuando estamos con un narcisista. Todos o la mayoría de nosotros tenemos sueños muy, muy extraños cuando estamos en contacto con un narcisista. Si se fijan y si, y reflexionan, van a detectar seguramente algún sueño. Fíjense que a mí me pasó una súper super curiosa, ¿no? En, ahora que estuve con el que yo nombro el sapito, y que es el narcisista por el cual gracias yo me di cuenta de esta enfermedad y, aunque me ha hecho tanto daño, yo de verdad le, agradezco muchísimo, él no tiene idea lo que le agradezco, el, que haya estado en mi vida porque gracias a él descubrí esta, este trastorno y he, podido empezar no solo a curarme de, su abandono, ¿no? sino a curar mi vida completa de, varios encuentros con narcisistas. Pero bueno, estando con este sapito, este, eh, una noche soñé que había como un demonio brincando así en mi cama, ¿no? Y llegaba y me, me chupaba la, el alma por la oreja, o sea, llegaba y me chupaba y yo sentía cómo se me salía el alma y, luego me volví a entrar y fue, fue, un sueño espantoso, espantoso. Yo me acuerdo que me levanté toda angustiada, preocupada, así llorando, horrible, horrible. Pero todos, o sea, tenemos sueños así cuando estamos con narcisistas. Luego me estuve acordando también de otra persona con la que hace muchísimos años estuve también y, los sueños que tenía cuando estaba cerca de esta persona, o sea, soñaba con fantasmas o con seres que se paraban al lado de mi cama y, y, cosas muy, muy locas. Y, por ejemplo, el tema de los sueños es un tema que también me gusta mucho y que también manejo muy, muy bien. Obviamente, pues hay seres ahí que también están para protegernos, aunque a veces nos, nos provoquen algo de miedo. Pero sí, efectivamente, fíjense muchísimo en los sueños que tienen cuando empiezan a estar con alguien, a salir con alguien, o cuando empiezan, eh, digamos, a tener una relación con alguien, porque pues, eh, a lo mejor estos sueños van a dar claves muy, muy importantes de con quién estamos, o sea, un narcisista. Y esto, bueno, cuéntenme aquí abajo este, sus experiencias, seguramente todos tienen algo que contar, porque he, visto... Eh, que, mucha gente pues tiene este tipo de experiencias al tener un encuentro con un narcisista. Y bueno, pues pongan el like, compartan este video si conocen a alguien que, que, esté teniendo estos sueños raros que les avisan de estas arañas. Y abajo en la descripción pueden ver el grupo de Facebook eh, inscríbanse, eh, por favor chequen su correo no deseado cuando pidan unirse al grupo de Facebook porque a mucha gente no la acepto si me parece que tienen un perfil extraño o que puedan tener como una doble intención. Asimismo, también les recomiendo ver muchos videos en la computadora o en el ordenador porque eh, ah, tienen, ah, muchos videos tienen anotaciones que no se ven en el móvil o en el celular, entonces pues les recomiendo mucho eso, ¿ok? Bueno, pues se un narcisista y nos estamos viendo.